J'ai connu Vitrine Média l'an dernier sur le stand euh, du congrès de la FNIM à Paris. Alors nous avons connu euh, Vitrine Média par l'intermédiaire de notre franchiseur SIM Immobilier et également par euh, notre syndicat, la dont nous sommes adhérents depuis deux ans. Alors Vitrine Média, je l'ai connu il y a à peu près sept ans, c'était très simple. Hein. Je suis passé euh, devant une agence et j'avais vu des, écrans euh, un peu euh, allumés. J'ai trouvé ça très sympathique. Quand on, a équipé des agences il y a fort longtemps et qu'on et qu'on fait le constat de la pérennité du produit, on a envie d'évoluer avec eux. Il y a eu une évolution qui s'est faite au fur et à mesure. Et le système d'éclairage était de plus en plus euh, dynamique et surtout euh, puissant. Donc du coup, euh, j'ai changé encore il y a six mois de ça, toutes mes agences immobilières, donc les trois, j'ai changé les vitrines. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix de vitrine Média parce qu'il m'apportait des solutions que je ne trouvais pas chez les autres prestataires de services euh, tant en capacité de luminosité que dans le design. Très bel impact, euh, vitrine très propre et euh, tout le monde me dit que c'est très très lumineux. On le voit bien la nuit, les gens vont vers l'agence. Je suis très satisfait du service et puis mes clients aussi puisque la, la première des choses c'est nos clients d'abord, c'est c'est eux, euh, c'est pour eux que je travaille et on met à disposition. Et c'est vrai que c'est un outil qui est professionnel, qui permet de, vraiment une mise en avant. C'est également euh, d'avoir une visibilité euh, extrêmement plus importante que nous avions auparavant. Et c'est surtout la mise en valeur des biens pour nos clients vendeurs et nos clients propriétaires bailleurs. Je pense que l'évolution future serait peut-être de prévoir euh, ce type de cadre à l'intérieur de l'agence, peut-être pour mettre en avant euh, des biens particuliers ou euh, simplement l'équipe. Je pense qu'il y a des choses à faire à l'intérieur de l'agence parce que je pense qu'extérieurement, ils sont très bons et ça a bien avancé.